元神栖市で拠点を活動しております有限と申します私たちの今年のテーマは言葉にならない叫び今を生きるこの世界に理不尽なことがいっぱいありますその悔しい思い悲しい思い辛い思いを下を見ずに上を向いて歩こうと叫びとなっております精一杯演舞させていただきますご声援よろしくお願いいたします 湧きたがなる感情を解き放ち叫びとともに立ち上がる2019年優雅言葉にならない叫び さんの拍手をいただきました感謝を込めて挨拶したいと思いますありがとうございました